सोलसिंगी हिमाचल प्रदेश इथला अनोळखी किल्ला पावणे दहा वाजता पावणे अकरा वाजता सुरू करत आहोत आम्ही चढाई प्रॉपर ट्रेकिंग करून जावं लागतं hmm. उल्टा ज़्यादा चांसेस मिलेगा ऊपर जा रही है नीचे जा रही है बूढ़ी वाली पकड़ लेते हैं हम्म. वरती आल्यानंतर पक्का दगडांचा रस्ता दिसतोय निसभोतालचा परिसर आणि श्रीमंत राजे टेप अर्धा तास चालल्यानंतर तिथे पाण्याची टाकी दिसते नवीन टाकी आहे तिला दिसला ना हा तोच आहे येस सर्वोच्च असे स्थान अतिशय उंचावर असा हा किल्ला आहे शिंगीचा अतिशय एकांत कुणीही नाही गावातील काही लाकडं जमा करणारे मंडळी भेटली होती वरती एकदम व्यवस्थित रस्ता बनवलेला आहे सुरुवातीला थोडासा कच्चा रस्ता जंगलातून चढणीची वाट नंतर ही दगडाची वाट हा आजूबाजूचा परिसर समोर दिसणारी नदी जंगल नेवच्या बाजूचे शहर आहे आता किल्ल्याचे काय काय अवशेष शिल्लक आहे ते तटबंदी एकदम व्यवस्थित प्रथम दर्शनी जंगल वाचलेलं दिसतंय विटाचं बांधकाम आणि खालच्या रस्त्याचं हे नवीन बांधकाम दिसतंय एकदम ताजं ताजं सिमेंटिंग अजूनही ओलं दिसतं काही ठिकाणी आणि आपण आता जात आहोत प्रवेशद्वाराकडे डाव्या बाजूला पिंग असा बुरुज अष्टकोणी दिसतोय डाव्या बाजूने या डाव्या बाजून अजून एक बुरुज आपण अष्टकोणी बुरुज दिसतोय दोन खिडक्या दिसत आहेत छोट्याशा तिथपर्यंत जाण्यासाठी पायऱ्या तरी नशिबी चांगला रस्ता बनवला त्यांनी हो. बरं झालं आपण तिकडून आलो नाही आरामशीर गॅप ठेवून जा अरे वा साधारणतः अजून एक किल्ल्याचा बुरुज दिसतोय मध्ये माची आणि हे किल्ल्याचं प्रवेशद्वार सर्व भग्न झालेलं आहे मोडगैस आलेला किल्ला डाव्या बाजूला काही खोलीवरचा स्ट्रक्चर आणि हे उजव्या बाजूला कमानी आणि अजून आतून तंग रस्ता तडबंदी जंग्या केलेल्या आहेत ह्या अशा मोठमोठ्या जंग्या आहेत हे दोन मधली स्ट्रक्चर आहे हे वरचा भाग जो मोडकुळी आलेला आहे पाण्याचं साठे कळते खालून जो आपण खिडकी बघितली होती खिडकी हे करून बुरुज दिसतोय आणि हा तीन मजली बुरुज आहे खालची जंग्या त्याच्यानंतर ती खाच दिसते हो. त्याच्यानंतर जंग्या त्याच्यानंतर वरच्या आहे तीन मजली बुरुज आहे हा बरोबर आपण तीन मजली बुरुज शंभू पाण्याचा साठा मोठं टाकू दिसतंय Gracias. हाच तीन मजली बुरुज आणि ही वाट शंभू जबरदस्त करा इथे पण रांजण त्याच्या आकाराचा स्टोरेज वेल ते पाणी असेल किंवा अजून काही स्टोर करत असतील पाहावं लागतं ही एक इमारत एक दोन तीन प्रत्येक ठिकाणी तीन मजली बांधकाम दिसत आहे एक दुसऱ्याला दुसऱ्या मजल्यावर जोडण्यात आलेला आहे इथे हा रस्ता तीन हा खालचा ही कदाचित राहण्याची जागा म्हणून वापरत येणार असावी कसं आहे व्यवस्थित काय एक मिनिट आजार कभी कभी टपक सकता तिकडं काय जास्त जाऊ नकोस तिथून बघ तेच बुरुजाचाच भाग आहे ठीक आहे बुरुजाचा प्रवेशद्वार समोरून दिसणारा व्ह्यू समोरचा दिसणार व्ह्यू चौकणी बुरुज मोस्टली हा साठवण्याचा किल्ला आहे